қалайсың ба мен саған мына айды алып берем, күнді алып берем. мына бақтарды алып берем барлығын ай менен күнді не қыласың Мағанның гөрі алтын шакек алтын цепочка сатып берші сен дайым эле ушундай мен бир нерсе сүйлөп атканда сөзүн бөлө бересиң да бир башка жака бура бересиң сөздүчү ой ладно тамаша тамаша мага хотя бы бир гүл сатып берип койчу анда а гүл элеби Қанша бирди а бул башка сөз